Dieu que tous ceux qui ont le souffle de vie répondent au Seigneur, gloire à Dieu. Je prie que les louanges du Seigneur se transforment en miracle au nom de Jésus-Christ. Père, nous bénissons ton nom, nous louons ton nom, nous t'exaltons. Nous avons la vie, nous avons le souffle de vie, nous avons l'espoir, nous avons l'assurance, nous avons la vie. Et Christ vit pour nous. Et il vit au-dedans de nous. Le Saint-Esprit vit en nous et parle au travers de nous pour que nous ayons une destinée. Nous louons ton nom. Reçoive toute notre reconnaissance au nom de Jésus-Christ. Conduis-nous dans ta vérité maintenant. Aide-nous, Seigneur, à prier de façon agréable et que nous prions avec assurance au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Une fois encore, avant de dire, avant de vous asseoir, gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Assoyez-vous. Nous allons au psaume 64, verset 2. Ô oh Dieu, écoute ma prière quand je gémis. Protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Verset 11. Le juste se réjouit en l'éternel. Je, je me réjouirai en l'éternel et cherche en lui son refuge. Tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient. Somme 65, verset 3. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Le Seigneur exaucera vos prières. Verset 5. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous, nous nous rassasierons, je me rassasierai, nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Soit psaume 66, verset 7. Il domine éternellement par sa puissance ses yeux observent les nations, que les rebelles ne s'élèvent pas. Verset 8 dit, Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange. Psaume 67, verset 2 nous dit, Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face. Verset 4. Verset 3. Afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut. 4. Les peuples te louent. Ô oh Dieu, tous les peuples te louent. On va au psaume 168. Psaume 168, verset 4 mais les justes se réjouissent. Y a-t-il des justes ici aujourd'hui Mais les justes se réjouissent. Ils triomphent devant Dieu. Ils ont des transports d'allégresse. Verset 20. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Il va vous combler de tout bienfait, de toute bénédiction venant du calvaire, de la croix de Christ, au nom de Jésus-Christ. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Le, le verset 36. De ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Je prie que votre vie, que votre témoignage donne gloire, louange au Seigneur au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, comme nous voyons tous ces sommes, nous parlons de la puissance de la loi, de la puissance de la prière, de la louange et de la vraie adoration. La puissance de la prière, de la louange et de la vraie adoration. Nous allons voir trois points dans les psaumes. Là. Un, la prière fervente et efficace des vrais disciples. Tu viens au Seigneur, tu suis le Seigneur, tu t'es détourné du péché, tu es sorti du péché, tu es venu au Sauveur. Alors, tu es sorti des ténèbres et tu es venu à la lumière. Tu es sorti de toi-même et tu es venu au Seigneur. Maintenant, tu suis le Seigneur. Alors lorsque tu pries, Dieu t'exaucera. La prière fervente et efficace d'un vrai disciple. 2. Les louanges précieuses et fidèles des favorisés. Comme le Seigneur vous a sauvé, vous a favorisé, tu es favorisé, c'est Aïta. Il a écrit ton nom dans le livre de Dieu. Ça, c'est une faveur il a fait de toi que tu hérites le royaume. C'est une faveur. Alors, tu es devenu un co-héritier du Seigneur Jésus. C'est une faveur. Comme tu vois la faveur de Dieu sur ta vie, parce qu'il t'a sauvé, parce qu'il te préserve maintenant, et il a promis qu'il sera avec toi et ne te délaissera, il ne t'abandonnera pas jusqu'à la fin de l'âge, jusqu'à la fin du monde. Tu es favorisé à cause de cela. Fidèlement, tu loues le Seigneur. Les louanges précieuses et fidèles des favorisés. Troisième point, les proclamateurs, les proclamateurs, les proclamateurs fructueux, redynamisés de sa plénitude. Alors le Dieu du ciel ouvrira vos yeux, comme l'apôtre, les yeux de votre intelligence. Et il vous remplira de toutes la plénitude de Dieu. Et, avec l'expérience de la plénitude de Dieu, vous allez porter cela partout, vous proclamez cela, vous serez fécond. Je serai fructueux, fécond. Nous tous, nous serons fructueux, féconds au nom de Jésus-Christ. Allons au premier point, c'est la prière fervente et efficace d'un vrai disciple. Psaume 64, verset 2. Oh Dieu, écoute ma, voix quand je gémis. Votre voix se prononce. Votre voix est claire et définie. Vous avez quelque chose que vous demandez au Seigneur. Comme vous faites votre pétition, votre voix, Voilà, vous ne priez pas en dormant, vous ne priez pas en somnolant, vous priez et vous parlez réellement au Seigneur. Vous dites, oh Seigneur, écoute ma voix, me voici, écoute ma voix quand je gémis. Protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Vous voyez, les ennemis ont un but. Ils ont une intention, c'est de détruire la vie. Et vous dites au Seigneur, au Seigneur, ma vie ne sera pas dans la main de l'ennemi. Je crois que vous allez répéter ça pour vous-même. Ma vie, ma vie, ma destinée sera dans la, main de Dieu. Donc Dieu ne permet jamais que l'ennemi prenne ta place, qu'il prenne ma vie, qu'il puise ma vie, qu'il sape ma vie, qu'il détruise ma vie. Au Seigneur, protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Il a déjà fait. L'ennemi n'aura pas le dernier mot dans votre vie. Lorsque Dieu dit oui, que votre vie avancera, votre vie fera des progrès, que votre vie sera préservée, protégée. L'ennemi ne peut jamais venir dire non. Pharaon ne peut jamais dire non. Nebuchadnezzar ne peut jamais dire non. Hérode ne peut jamais dire non. Les magiciens ne peuvent jamais dire non. Les occultistes ne peuvent jamais dire non. Dieu a dit oui dans votre vie et dit, je suis venu afin la vie et qu'il soit dans l'abondance. Qu'il est la vie en abondance. Dieu a dit oui, le calvaire a dit oui, Christ a dit oui. Aucun ennemi ne peut dire non dans votre vie. Voyons le verset 3 qui dit ici, « Garantis-moi des complots des méchants. » Alors, le complot, la conspiration des méchants ne vont pas parvenir à votre seuil de la troupe bruyante des hommes uniques. Vois le verset 11. <clears throat> Le juste se réjouit en l'éternel. Vous ne pouvez pas vous réjouir dans la tombe. Ça veut dire que vous allez rester vivant. Ça veut dire que votre vie est préservée et votre vie qui est préservée alors vous fera de vous un homme heureux, une femme heureuse, un garçon heureux, une fille heureuse au nom de Jésus-Christ. Le juste se réjouit en l'éternel et cherche en lui son refuge. Tous ceux qui ont le cœur droit, sans exception, si vous êtes né de nouveau, tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient. Psaume 63, Psaume 63, verset 2. Cela nous parle de comment le Seigneur lui-même, comment il va nous préserver, comment il va nous protéger. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. oh Dieu, tu es, je suis sauvé, sanctifié. oh Dieu, tu es mon Dieu. Je suis après la volonté de Dieu. Alors, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Tu es à moi, je suis à toi, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau. Il nous dit au verset 9, Mon âme est attachée à toi. Je suis un véritable disciple du Seigneur. Je suis le Seigneur. Je n'ai pas laissé aucun intervalle entre moi et le Seigneur parce que mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient. La droite du Seigneur vous soutiendra. Vous n'allez pas tomber. Et puis il nous dit, nous devons être fervents en prière, quels que soient vos besoins, quelles que soient vos requêtes, vous amenez cela au Seigneur. On va au Philippiens 4, Philippiens 4, nous lisons le verset 6. Philippiens, Philippiens, Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez de rien, cela veut dire que ne soyez pas attristés, ne vous attristez pas, n'ayez pas des soucis, n'ayez pas l'anxiété et ne vous donnez pas des soucis, ne vous inquiétez de rien. Le Seigneur vous soutiendra. Le Seigneur vous recueillera. il y a des gens qui prient, mais le problème avec eux, c'est qu'avant qu'ils ne prient, ils sont trop soucieux, ils sont trop inquiets, au cours de la prière. Alors, le langage de leur prière, c'est le langage de souci, d'inquiétude. Et après la prière, ils continuent de s'inquiéter. Mais pourquoi avez-vous prié avant la prière Il y a les soucis et les inquiétudes. Après la prière, au, cours de la prière, les inquiétudes et, le souci. Après la prière, les soucis et les inquiétudes. Comment allez-vous obéir à la prière, à à la parole de Dieu Alors, vous devez ôter tous ces, tous ces soucis et inquiétudes de votre prière, de votre vie, vous allez à Dieu en prière. Ne vous inquiétez de rien parce que vous allez à ce Dieu-là qui résoudra tous vos problèmes. Et comme vous venez à l'église, alors, faut pas venir avec euh, des inquiétudes parce que vous allez au temple de Dieu, au sanctuaire de Dieu. Quand vous allez venir en présence de Dieu, vous savez que Dieu va vous exaucer. Pourquoi vous donner des inquiétudes sur la voie Je ne vais pas m'inquiéter alors, lorsque vous venez à l'église, il faut oublier ma, petite foi, ta petite foi va faire déplacer une grande montagne. Si tu as la foi comme un grain de moutarde, un grain de sénévé dans ton cœur, et à cause de cela, tu viens devant Dieu, toutes ces montagnes seront, se seront déplacées de ta vie au nom de Jésus-Christ. Et c'est dit que ne vous inquiétez de rien, au sujet de la situation de ta famille, alors ne t'inquiète pas au sujet du boulot que tu, feras dans ces jours de chômage. Ne vous inquiétez de rien. Alors, il est toujours Dieu. C'est Dieu qui promeut, c'est Dieu qui pourvoit. Et tu es précieux à ses yeux. Dieu ne va jamais t'oublier. Dieu ne va jamais t'abandonner. À cause de cela, alors tu pries avec ferveur, tu pries avec foi, tu suis le Seigneur, tu ne seras pas famélique. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce. Une fois que vous le dites, tout, laissez tout là-bas, tout ira bien pour vous. Dans votre vie, tout ira bien. Aujourd'hui, aujourd'hui, tout ira bien. Chaque requête que vous faites au Seigneur, laissez-la. Alors que cela aille, le Seigneur prendra soin de vous. Il prendra soin de tout cela au nom de Jésus-Christ. Alors revenons au psaume 65, verset 3. Psaume 65, verset 3. « du haut toit qui écoute la prière. Vous voyez Vous voyez, c'est le titre de Dieu, c'est le nom de Dieu, c'est la description de Dieu. Au toi qui écoute la prière, non seulement tu entends, non seulement que tu entendras, que tu écouteras, même aujourd'hui, tu es le Dieu qui écoute, qui exauce la prière. Tous les hommes viendront à toi. Tous les hommes viendront à toi. Certains hommes, cela parle des, gens découragés, faut venir. Des gens pécheurs, il faut venir. Des hommes rétrogrades, il faut venir. Des hommes rejetés par les gens, il faut venir. Il y a des gens qui souffrent, il faut venir. Il y a des gens malades, il faut venir. tous les hommes viendront à toi. Le Seigneur vous surprendra. Voilà le verset 5. 5 dit, heureux, celui que tu choisis. Vous devez comprendre que les millions et les milliers de personnes dans le monde, que Dieu vient à toi et tape à ta porte disant que tu es précieux à mes yeux. Moi, tu es si précieux que j'ai donné mon fils unique et j'ai épaillé les anges tu, es si, tu précieux que je te cherche. Je sais que tu es un pécheur. Je, sais cela. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. J'ai pris tous tes péchés et j'ai accumulé tous tes péchés et j'ai tout mis sur mon Fils unique. C'est ainsi que tu es si précieux. Je sais que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. J'ai ôté la mort, j'ai ôté le, le, le châtiment et je l'ai mis sur mon fils unique. C'est ainsi que tu m'aimes. Précieux, tu étais, tu étais au marché d'esclavage du diable. Rien ne, peut, ne, ne pouvait te racheter, mais j'ai donné mon fils qui a versé son sang et le sang de mon fils unique t'a racheté. C'est ainsi que tu m'es précieux. Il faut dire que je suis précieux. Et puis, et dit ici, heureux celui que tu choisis. Le Seigneur t'a choisi pour la bénédiction. Le Seigneur t'a choisi pour le bonheur. Le Seigneur t'a choisi pour la liberté. Le Seigneur t'a choisi pour la victoire, la domination. Tout sera sera à toi au nom de Jésus-Christ. Heureux, même si la personne là est la seule personne dans sa famille que Dieu a choisi heureux l'homme là, heureux la femme là, même si l'homme ou la femme là est la seule personne que Dieu a choisie, alors il n'a pas dit que maudit celui que tu choisis. Dès que le Seigneur te bénit, toute autre malédiction sera révoquée au nom de Jésus-Christ. La bénédiction venant des ténèbres, venant de la forêt, venant des aïeux, tout, tout cela passera par-dessus vos noms nom de Jésus-Christ. Parce que maintenant, vous sortez, vous êtes bénis. Vous rentrez, vous êtes béni Vous vous tenez debout, vous êtes béni Vous êtes assis, vous êtes béni Le dimanche, vous êtes béni Le lundi, chaque jour de la semaine, vous êtes bénis. Parce que heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison. Il y a la bonté dans la maison de Dieu. Il y a le bonheur dans la maison de Dieu. Il y a la bénédiction dans la maison de Dieu. Et moi, je, il faut dire que je me rassasierai du bonheur de ta maison de la sainteté de ton temple. Voyons, psaume, Somme 4, verset 4. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. Il s'est choisi un homme pieux. Je veux que vous visualisez tout le monde dans le monde. Et les gens, ils se mettent, en, ils se mettent Accole-le. Celui-là est pour Satan, l'autre là pour maladie, l'autre là pour calamité, l'autre là est pour Satan, l'autre là pour euh, danger, l'autre là pour blessure, l'autre là pour, la pour destruction éternelle. Et c'est votre tour maintenant. C'est mon tour maintenant. Et dit cela vient à mon tour. Et le Seigneur, et il s'est dit que l'Éternel s'est choisi. Il a dit, sors de la foule, sors de la multitude, et que tu es si précieux, je ne peux pas te laisser être dans, cette, dans ce rang. Tu ne seras pas dans le rang de ceux qui seront détruits. Tu ne seras pas en compagnie de ceux qui vont périr à jamais au nom de Jésus-Christ. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Il sera votre prière. Voilà le verset 5. Tremblez, Si le Seigneur vous a mis à part, si vous êtes précieux aux yeux du Seigneur, et dit tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Puis taisez-vous. Vous saurez que l'Éternel est Dieu et la bonté du Seigneur se manifestera dans votre vie au nom de Jésus-Christ. En revenant au psaume, 66. Nous lisons le verset, verset 18. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Que dit le Samuel ici le samedi a dit, il y a beaucoup d'ennemis. Numéro un, Satan est un ennemi principal et, et, Christ a vaincu l'ennemi Il faut dire qu'il a vaincu l'ennemi là pour moi. Et puis, il dit, je sais, il y a des gens dans, dans la société, comme j'avance, comme je monte, pour certains, ils sont des ennemis de progrès. Ils ne, ils ne, me voulaient pas. Ils ne veulent pas me voir progresser. Mais Dieu a vaincu tous les ennemis de progrès pour moi. Et il a vaincu pour vous au nom de Jésus-Christ. Toutes les choses, toutes les choses du péché. Alors, les choses qui, sont, qui se sont attachées à notre vie et qui nous empêchent de progresser, le Seigneur lui-même vous a délivré du royaume des ténèbres et vous a amené au royaume du Fils de son amour. Du royaume des ténèbres, tous ses ennemis n'auront plus le pouvoir sur vous au nom de Jésus-Christ. Maintenant, le plus grand des ennemis, l'archi-ennemi, le plus fort des ennemis, l'iniquité dans mon cœur. Ah, ah. Si Satan ne peut pas m'avoir, si la société ne peut pas m'avoir, si les démons et les pouvoirs dans le monde ne peuvent pas m'avoir, le moi m'en aura. Et si j'ai conçu, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, dans mon esprit, si le moi, si, le moi s'accroche s'attache à l'iniquité, le moi là, qui s'accorde avec le péché, devient le plus grand ennemi. Donc, je, dis, je connais maintenant le truc du diable, je connais sa ruse. Il sait que tous les ennemis sont vaincus. Maintenant, il veut que j'apprécie, que je chérisse, que j'embrasse, que j'aime, que je cache l'iniquité dans mon cœur. Et puis, mes prières ne peuvent pas monter vers le ciel. Et je dis non, que je ne vais pas tomber dans le piège du diable. Moi, je ne vais pas tomber dans le piège du diable. Moi, moi, si vous n'êtes pas prêt, il faut me regarder. Moi, moi, je ne tomberai pas dans le piège du diable. Je dis iniquité, il n'y a pas de place pour toi dans mon cœur. C'est ce que je dis. Je ne sais pas ce que vous dites, vous. Iniquité. Il faut le dire à haute voix, iniquité tu n'auras pas de place dans mon cœur. Parce que si j'avais conçu l'iniquité, si moi si j'avais conçu, si j'avais apprécié, si j'avais embrassé et si j'avais aimé l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Verset 19. Très merveilleux, verset 19. Mais Dieu m'a exaucé ça veut dire que je n'avais pas conçu d'iniquité dans mon cœur. Je dis, iniquité, sort, quitte devant ma face. Péché, quitte ma vie. Je ne permettrai pas à cela d'avoir une même mise sur moi. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Le Seigneur exaucera votre prière. Où êtes-vous Le Seigneur vous exaucera. Le Seigneur sera attentif à votre voix quand, quand, quand il dit qu'il a été attentif à la voix de votre père, c'est comme vous êtes, vous êtes allé vous rendre visite à votre père et votre père est affairé à faire bien de choses. Il y a des visiteurs qui sont là, ils disent que je suis très affairé maintenant, je n'ai pas ce temps pour vous maintenant. Il y a des clients qui viennent, que dites-leur euh, d'attendre que je suis maintenant très euh, occupé, je ne peux pas maintenant euh, leur parler, je ne peux pas maintenant euh, euh, leur donner audience. Et toi, le bien-aimé, tu as informé ton papa que tel, tel monsieur vient, que la personne entre. Le Seigneur, le Seigneur sera attentif à vous, même si si, si ne se met pas attentif aux autres, Dieu sera attentif à moi aujourd'hui. Je dis, il me sera attentif. Il a été attentif à la voix de ma prière verset 20 là-bas. Verset 20 dit, Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière. Béni soit Dieu. Alors, il, il, n'a pas ôté son oreille de moi, il n'a pas ôté sa mémoire de moi. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Deuxième point maintenant, nous avons ici les louanges précieuses et et fidèles défavorisés. On va au psaume 66. Nous lisons le verset 1 Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Verset 2 nous dit Chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire célébrer sa gloire par vos louanges. Quand vous venez au Seigneur, vous devez comprendre l'attitude de Dieu envers ceux qui le louent, l'attitude de Dieu à, à ceux lui offrent de bonnes voies heureuses. Alors voyez, il y a des gens, quand on dit gloire à Dieu, et il dit, moi je n'ai rien pour euh, louer le Seigneur, quand Dieu fait ceci, lorsqu'il fera ceci, je le louerai. Si Dieu fait ceci, je le louerai. Et puis, ils retardent leur louange. Ils retardent l'accomplissement des promesses de Dieu. Le Seigneur, alors, faisait sortir les enfants d'Israël d'Israël et les conduisait au désert jusqu'à la terre promise. Avant d'aller à la terre promise, seuls deux d'entre eux ont été envoyés et sont revenus pour dire que le lieu là est prêt pour nous, la terre promise est là pour nous, levons-nous d'un coup et avançons. Il y a un Jordan, un Jourdain devant eux et le fleuve Jourdain devant eux. Votre fleuve Jourdain est déjà divisé au nom de Jésus-Christ. Seulement un pas. Alors vous allez maintenant entrer dans la terre promise. Je vous dis que seulement un pas alors vous allez entrer dans la terre promise. Seulement un seul pas. Alors vous allez entrer dans votre terre promise. Alors et voici, et regardez Jéricho, et voici, et voilà, et voilà les murailles. Hélas, les murailles sont là très élevées et ils pouvaient dire que, alors, que, et comme c'est dit, poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre, chantez la gloire de son nom. Alors on dit que, qu'allons-nous dire, pourquoi louer le Seigneur Regardez les murailles de Jéricho, mais Josué leur déjà dit, il ne faut pas regarder les murailles de Jéricho, il faut regarder votre Dieu. Et puis je vous dis, il ne faut pas regarder les murailles de Jéricho, regardez votre Dieu. Est-ce que vous êtes prêts Je dis, regardez votre Dieu. C'est dit que nous allons faire le tour une fois le jour, deux jours, trois jours, quatre jours, cinq jours, six jours, septième jour. Nous allons faire le tour combien de fois cette fois, c'est la perfection, la perfection. Et après cela, crier. Et les gens n'ont pas dit que eh, moi, je ne suis pas encore prêt. Lorsque, lorsque je verrai les murailles s'écouler, je vais crier. Les murailles sont encore là. Et puis Jésus, l'homme de Dieu, a dit crier. Et ils ont crié. Et ils ont crié, ils ont loué le Seigneur avant que les murailles ne s'écroulent. En moi, le Seigneur, toutes leurs murailles toutes leurs murailles s'étaient écoulées et toutes les murailles vont s'écouler. Lorsque sera, lorsque, lorsque, l'heure sonnera après le message de louer Dieu, tu ne veux pas dire que pourquoi louer Dieu après tout, regarde ceci, regarde cela, Il ne faut pas regarder ceci et cela, il faut regarder votre Dieu et toutes vos murailles vont s'écouler au nom de Jésus-Christ. Josaphat est venu au point où il a prié, il a confessé, il a dit, on ne sait, quoi faire encore, tous ces ennemis-là, qu'ils sont trop grands, ils sont trop terribles. Qu'allons-nous faire Pas même un seul ennemi, mais des ennemis unis en puissance, en confédération. Il a prié, il a prié, et puis le prophète de Dieu est venu lui dire que, dis à ton peuple que vous n'allez pas, sinon euh, combattre ici, Dieu combattra pour vous. Dieu m'envoie vous dire que vous n'avez rien à, à, combattre, mais votre Dieu combattra pour vous. Le Dieu Tout-Puissant combattra pour vous. Contre la maladie, il combattra pour vous. Contre la souffrance, Dieu combattra pour vous. Contre toute la pauvreté dans le pays, Dieu combattra pour vous. Et si je ne dois pas combattre, qu'est-ce que je dois faire Je me rappelle maintenant que je peux chanter. Et en Somme 66, verset 2 dit, chanter la gloire de son nom. Comme à l'instar de Josaphat, Josaphat a rattrapé ses gens. Nous allons chanter au Seigneur et les ennemis, les ennemis sont grands, les ennemis se sont, sont déterminés et ils sont là et ils, se vantent. Nous allons l'éliminer, nous allons les éliminer. Il ne faut pas qu'aucune tribu ne restera. Tous ces gens de, Judas qu'ils sont croyants et ils ont confiance à Dieu, on va les éliminer. Faut pas les écouter. Ils se sont déjà éliminés. Au tribunal du ciel, ils se sont déjà éliminés. Qu'est-ce que je dois encore faire Alors, il a dit aux gens que il faut que vous regardez. Alors, les gens qui peuvent chanter, qui chantent, ils commencent à chanter. Ils disent que louer le Seigneur, car sa miséricorde dure à jamais. Lorsqu'ils chantaient, les ennemis se sont les ennemis se sont détruits. Et puis, ils se sont fait face et ils se confrontaient, se détruisaient. Josaphat et son peuple n'ont pas mené aucune bataille et tous les problèmes étaient réglés. Et le Seigneur résout vos problèmes pour vous et le Seigneur ôte les montagnes de vous. Mais rappelez-vous, ils ont chanté, ils ont loué le Seigneur avant que ses ennemis ne se détruisent, ne se, ne se détruisissent. Vous n'allez pas dire que je suis fatigué, je suis faible, je ne sais je ne sais quoi faire, je ne vais pas louer le Seigneur. Tu attends trop loin. Lorsque tu loues le Seigneur, tous ces problèmes seront réglés au nom de Jésus-Christ. Vous vous rappelez bien oh, Vous êtes étudiants de la Bible. Nous les appelons Paul et Silas. Et ils étaient en prison et leurs pieds, leurs jambes étaient dans les fers, c'est la nuit, il n'y a pas de lumière, tout est noir. Et lorsque les choses sont noires comme ça, et tu souffres, et puis on les, les battait et leur euh, euh, dos seigneur C'est l'heure de se plaindre, c'est l'heure de murmurer. Je sais le Seigneur, j'ai donné ma, mon temps au Seigneur, j'ai quitté ma ville, mon village. Je suis venu ici et je suis venu à Philippe et je leur ai apporté la bonne nouvelle. Regardez comment on nous traite comme si nous sommes des pareils criminels alors que je suis enfant de Dieu. Dieu, qu'est-ce que tu regardes Plusieurs personnes vont euh, se plaindre. Mais c'est dit ici que lorsque Paul et Silas étaient dans ce cachot et c'était à minuit, et ils commençaient à chanter des louanges au Seigneur, et Paul a commencé, et Silas l'a secondé, et puis ils ont prié, ils ont chanté des louanges au Seigneur. Lorsqu'ils chantaient, pendant que vous chantez, tout s'est fait. Les chaînes se sont brisées les fondements de la prison, tout était détruit. Et Dieu a tout secoué. Tout ce que le diable a mis autour de toi pour t'enfermer, le Dieu Tout-Puissant va tout ébranler. Et puis toutes les portes des prisons seront ouvertes. Et les, prisons, les portes d'or, les portes de prison, les portes de pauvreté, les portes de maladie, toutes, toutes ces portes sont ouvertes même ceux qui ne chantent pas, seulement deux personnes qui chantaient, les, tous les autres prisonniers les entendaient et ils étaient affranchis. Et le, et le geôlier, le, le geôlier venu et il est sauvé à, cause de cela. Les miracles sur miracles. Que quelqu'un dise miracle sur miracle. il y a la démonstration de puissance. Libération. Libération. La liberté totale comme ils chantaient les louanges du Seigneur. Mais rappelez-vous, ils chantaient avant que leur chaîne ne soit enlevée, avant que les, les portes de prison ne soient ouvertes. Vous chantez lorsqu'il est minuit, vous chantez lorsque les problèmes sont là, et vous louez le Seigneur lorsque les défis sont encore là. Alors vous serez affranchis. Je dis, vous serez affranchis. Je serai affranchi. Vous serez affranchis. Notre Église sera affranchie au nom de Jésus-Christ. Voyons Somme 22. Somme 22, verset 4. Cela dit comment Dieu réagit au loin de son peuple. Pourtant, tu es le saint tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Ce qui est arrivé, c'est que comme Paul et Silas louaient Dieu, Dieu est venu. Et comme Dieu est venu, alors Dieu siège au milieu des louanges de Paul et de Silas parce que Dieu est trop grand, parce que Dieu est infini, parce que Dieu est trop grand, alors cette porte de prison, et cette prison ne pouvait pas contenir Dieu, les louanges et le Dieu qui siège au milieu des louanges d'Israël. Et les portes étaient ouvertes. Lorsque vous le Seigneur, les choses qui vous environnent, alors comme un ballon, et Dieu vient siéger au milieu, au milieu des louanges de son peuple, tout sera brisé. Alors, toutes les portes fermées seront ouvertes et vous allez sortir et les choses qui vous ont liées, que vous n'allez pas, que vous ne pouvez pas vous lever, vous ne pouvez pas monter. À ceux qui, ceux qui se confient à l'éternel renouvellent leur force. Et puis, ils vont prendre le vol comme des aigles. Et vous allez marcher tout libre. Et, vous, et, le jour vous ne serez pas peureux, vous ne serez pas là, vous ne serez pas fatigué, vous allez courir et vous n'allez pas vous épuiser. Mais votre temps de progrès est maintenant arrivé. Je dis, votre temps de progrès est maintenant arrivé. Comme vous louez le Seigneur, tous les problèmes dans votre vie vont disparaître au nom de Jésus-Christ. Voyons 1 Thessaloniciens 5. Nous lisons le verset 17. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Il ne faut pas aller comme si vous n'avez pas de secours ne faut pas vivre comme si vous n'avez pas de médecin, ne euh, faut pas vivre comme s'il n'y a pas de pourvoyeur. faut pas vivre comme s'il n'y a personne qui pourvoit vos besoins. faut pas vivre comme un orphelin. Vous avez un Père au, ciel. Demandez, vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez et toute porte vous sera ouverte. Et toute porte vous sera, toute porte me sera ouverte. Priez sans cesse. Voilà le verset 18 verset 18. Rendez grâce en toutes choses. Lorsque vous tenez devant l'émirat de Jéricho, rendez grâce en toutes choses. Lorsque vous ne savez pas où vous tournez, où aller, rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Comme vous rendez grâce à Dieu, toutes les autres choses qui ne sont pas en ordre, alors viendront, seront ordonnés et prendront position au nom de Jésus. Vous allez louer le Seigneur. Je dis, vous allez louer le Seigneur. Et toutes vos montagnes, alors vont se déplacer au nom de Jésus-Christ. Nous allons au troisième point maintenant. Troisième point. Nous avons les proclamateurs féconds, redynamisés de sa plénitude. Psaume 68, verset 11. Psaume 68, verset 12. Le Seigneur dit une parole. Si vous allez faire quelque chose de tangible dans, la, dans cette vie, vous avez besoin de la parole. Vous avez besoin de la parole. En tant qu'individu qui, qui gère une société, il vous faut la parole. Tout dépend de la parole même l'ordinateur, même la chose que nous utilisons pour décider, pour planifier, pour euh, faire euh, des stratégies. Alors, il faut la parole, partout où vous vous trouvez. Et maintenant, comme vous êtes venu au Seigneur, la plus grande parole, la parole la plus élevée, la parole la plus efficace, la parole la plus puissante venant de Dieu, c'est dit ici, le Seigneur dit une parole. Alors vous pensez à cette, cette la parole qui va délivrer la nation d'Israël de sa captivité d'Égypte. Moïse, alors, a la parole, a reçu la parole. Vous pensez à Josué qui allait vaincre tous les Évites, les Éviens, tous les Jébusiens, alors tous les Amalécites, toute la terre de Canaan, l'Éternel lui est apparu et lui a donné la parole. Il faut la parole. Vous pensez à David qui doit vaincre Goliath. Cet homme-là avait la parole si vous allez faire quelque chose sur la terre, il vous faut la parole. Et la plus grande parole, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur dit une parole. Pensez à Jésus-Christ. Le Père m'a donné la parole. Il m'a dit, dans ce que je dois faire, ce que je dois dire, il vous faut la parole. Vous pensez aux disciples de Jésus-Christ, euh, les gens qui devaient aller partout le monde et, et bouleverser le monde entier, il faut la parole. Il leur faut la parole. Vous voici aujourd'hui. Le Seigneur dit une parole. Dieu merci, il nous a donné la parole. Il dit, Dieu merci, il nous a donné la parole. Jean. Jean 6. Jean 6. Jean 6. 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Ce n'est pas votre taille, ce n'est pas votre euh, votre forme, ce n'est pas votre position, ce n'est pas qui vous êtes, c'est la parole. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Cette parole vaincra toute puissance, toute tout pouvoir qui s'oppose à votre vie et à votre ministère au nom de Jésus-Christ. J'ai la parole. J'ai la parole. Déclarez la parole. Dis seulement la parole. Il y aura la guérison. Il y aura le salut. Il y aura la délivrance. Il y aura la provision. Alors tous les besoins de votre vie seront exaucés, assouvis, pourvus au nom de Jésus-Christ. Revenons maintenant, revenons maintenant au psaume 68, verset 12. Somme 68, verset 12. Voyons ce qui est dit. Le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande assemblée. Et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande assemblée. La parole de Dieu nous dit que Christ a donné la parole à ses disciples et à son peuple, alors, et ceux qui étaient dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la parole. Le salut a lieu, avait lieu, les guérisons avaient lieu, les miracles avaient lieu, et voici, c'est notre temps. Voici mon temps. Et comme vous allez avec la parole, les miracles, alors, vont se produire au nom de Jésus-Christ. Voyons, Marc 16, verset 20. Marc, chapitre 16, verset 20. Voyons ce qu'il a dit. Et il s'en allait. Alors, qui va s'en aller aujourd'hui Et il s'en allait. Je dis, y a-t-il quelqu'un là-bas qui puisse s'en aller aujourd'hui Alors, vous allez vous en aller avec assurance. Vous allez vous en aller avec euh, conviction. Et sachant que comme vous allez, alors avec la parole, le Seigneur travaillera avec vous à cause de la parole dans votre bouche au nom de Jésus-Christ. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur travaillera-t-il avec vous Le Seigneur va-t-il aller avec vous Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole. Et confirmait la parole. Et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Et que tout le monde dise Amen. Revenons au psaume 68, verset, 68, verset 19. Psaume 68, verset 19. Psaume 68, verset 19. Verset 20. Béni soit le Seigneur chaque jour. Tous ceux qui prient, tous ceux qui prient son nom, tous ceux qui louent son nom, tous ceux qui croient en son nom, es qui sortent avec la force du Seigneur. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Gloire à Dieu. Tout le monde, tout le monde je dis gloire à Dieu. À partir d'aujourd'hui, chaque jour, vous allez voir la main de Dieu dans votre vie. Les miracles du Seigneur dans votre vie. Les bénédictions du Seigneur dans votre vie comme vous priez et vous louez le Seigneur, les, réponses à vos prières vous seront données au nom de Jésus-Christ. Il ne faut plus pleurer. Il n'y a plus de versement de larmes. Il n'y a plus de pauvreté. Il n'y a plus d'oppression. La bénédiction sur bénédiction sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Et comme vous priez le Seigneur, le Seigneur alors siégera au milieu des louanges de, son peuple, il s'y dans, il au milieu de votre maison, au, au, milieu de votre entourage et vous comblera de tout bienfait, de toute bénédiction à tout moment au nom de Jésus-Christ. C'est ce que je crois. C'est ce que je crois. C'est ce que je crois. Et c'est ce que je vais recevoir. Pourquoi ne pas vous lever maintenant et dire au Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Je crois. Je crois et je reçois. Quand vous louez le Seigneur, quand vous glorifiez le Seigneur, quand vous honorez le Seigneur, quand vous chantez les louanges du Seigneur, quand vous faites ces louanges connues, alors il vous comblera au quotidien des bénédictions au nom de Jésus-Christ.